i to see you. encore connu. achète les ballons, les grands et les petits. littéraux euros le ballon. Oh. On personnage, la buvette du club, là, le club où ça pète et ça chauffe.